Welcome to Minecraft 100 Days Dan hari ini seperti biasa yang saya cakap ya Episode kali ini akan menjadi yang menarik um, Gak menarik-menarik banget sih Tapi ya di episode kali ini aku memperbanyakkan bergerak jauh Ya dan membuat sesuatu yang kalian mungkin bakalan tahu nanti Karena gue pikir-pikir untuk, untuk membuat suatu tempat yang kalian bakalan tahu lah nanti Ya di hari ke-21 aku skip dan di hari ke-22 aku di sini berfokus untuk mengumpul cobblestone untuk Tower dan juga wallnya ya. Ya itu yang gue bilang yang menarik tapi tak tahu sih eh, kalau kalian pikirnya gimana gitu. Ya bikin it, bikin itunya untuk defense kerana aku matinya berulang kali di Beris ya. Bikin stress cok matinya di Beris aja ini stress kocok. Okay, gue bin tidur bentar ya guys Welcome to day 23 23 dan hari ni gua akan Menyambung building gua Dan seperti biasa ya guys Gua di sini mining Building Dan ya yeah, Tonton sajalah guys Hati-hati let's see. Ush. Cuk, ada clipper cuk. Kau perasan gua cuk. Belakang gua cuk. Panik gua cuk. Bro, jom tidur jom bro. Tidur jom. Welcome to day 24. 24 dan hari ni aku akan sambung bikin gua punya uh, tower tu dan ya. Yeah. Seperti biasa guys. Ini aja yang gua bisa <laughs> lakuin. Ya kerana gua mau siapin dulu. Dan di sini gua meletak sedikit detail guys biar kelihatan menarik gitu. Macam cantik lihatnya gitulah. Mohon maaf guys kalau gua di sini kebanyakannya buat hal yang random gitu ya. Soalnya gua lagi fokus untuk bikin tower gua dan juga bekalan makanan gua jadi ya mohon maaf banget ya guys. Yosh, aku mau tidur dulu guys. sampai di 25 Welcome to day 35 25 ya guys Dan Kali ni gue mau sama mining Dan siapin tower gue Mohon maaf guys Di sini gue part kali ni gue cuma bikin tower gue aja Fokus pada tower gue aja Mohon maaf ya guys Tapi Di part kali ini ya guys Di part lainnya gua bakalan fokus yang lain guys Jangan risau guys Gua bakalan explore Bakalan menjelajah lah gitu Bakalan defeat boss ter- terkuat ya katanya yang the dragon ni Ya itu bagi bagi bocil-bocil cuk. <laughs> Tidur di sini aja lah, Kacau cok. malam ni. Kita jumpa. Welcome to day 29 Ya, 29 Dan hari ni aku akan menjelajah dengan kawanku Yang boleh sini Di sini temanku mengajak aku untuk mining Ya, aku sini ikut-ikut aja Dan ya, kerana gua barba sangat Jadi gua mati di sini Ya, bikin stres Tapi kalau kau apa-apa guys Itu biasa-biasa aja bagi gua sih Di sini teman aku bilang cave nya luas banget nih. Jadi kemungkinan dapat diamond yang banyak gitu Iron yang banyak gitu Yang bagi, bagi gua sih ya gua bisa buat iron farming sendiri ya guys pakai iron golem gitu Ya Tapi kita ya baru begini gini ya Gak usah ribet-ribet gitu ya kan Setelah mengumpul banyak resource gitu Aku dan Wulexi mau pulang Tapi di sini dia mati jadi gua harus menanggung masa gua ya agak lama gitu ya tapi gak apa gak apa sih Oke okay guys, gue suruh pulang jadi ya tidur dulu guys. Welcome to day 13 Dan kerana sudah 30 hari Jadi ya kita harus mengakhiri part kali ini ya guys Thank you so much for watching And see you guys in the next episode 31 guys Jangan lupa guys Ingatin ya Bye bye